cái này ở đâu ở đâu nước giả nước giả Thank you. Ini ada sebenarnya ada bertemu dengan dengan abang itu oh bukan ni yang kuat ni yang kuat Oh, tu. Tadi nyangkut. Anak kawin, anak kawin ada tekap deh. Ri, berapa bimbang dah? Ah, itu.